going going thing Hello guys, welcome back to my channel And now gue gak mainin game Naruto nya dulu Karena barusan kita mau mainin malah error ya guys Jadi gue akan review game hampir mirip lah Sama game PUBG Mobile dan Free Fire Battle ya game ini namanya adalah Hopeless Land jadi game ini buatan Jepang ya karena bahasanya masih ada bahasa Jepang walaupun dari bahasa Inggris tapi masih ada bahasa Jepang ya sedikit ya tapi game ini 90% mirip seperti game PUBG dan bisa dilihat di sini bahwa bahasanya ada bahasa Jepang jadi gue agak nggak tahu ya bahasa Jepangnya ya dan game ini hampir mirip 90% seperti game PUBG Mobile jadi guys ini gue bilang istilahnya adalah PUBG Lite karena ukurannya cuma kecil guys 300 MB 300 sekitar 327 MB ya. gue nggak tahu disediain di blog gue atau kagak nanti gue pikirin dulu karena blog gue ada di bawah ini ya ya dan di sini 100 player 100, play, 100 player main squad dan 100 player main solo dan di mode bloody ini bloody battle dan bloody circle nama gue Jepang ke sana gue salah pakai keyboard saat itu gue pindah ke Jepang gue lupa bahasa coba ke bahasa Indonesia ya jadi ya gue udah gue barusan main jadi gue cuma review game ini doang dan gue akan coba lihat gameplaynya gue udah main dan dapat koin banyak jadi gue buka-bukain aja lah dan kita akan coba main 100 player solo dan kemungkinan besar gue akan cepat mati di sini ya guys bahasanya juga masih Jepang gue juga kagak ngerti guys bahasa Jepangnya itu apaan jadi ini gue kagak tahu ini apaan coba kita lihat kagak bisa guys nah. apa sih ini kagak ngerti dan di sini kita ada 126 orang. Jadi game ini hampir mirip seperti game ROS, PUBG dan Free Fire. Tapi kelebihannya di sini adalah banyak kendaraannya guys. Ada kap mulai dari kapal, helikopter, mobil sedan, mobil jeep dan motor downhill atau motor trail ya. Tapi kelemahannya di sini yaitu zonanya cepat mengecilnya jadi langsung kecil gitu guys kita coba lihat petanya cuma satu jadi ini aja dan gue akan turun aja di sini kita langsung turun satu map walaupun satu map tapi keren guys mapnya juga luas grafiknya kan kalian bisa nilai sendiri ya walaupun sebagian besar bukan player Indonesia yang main kebanyakan player luar jadi ya agak ada player Indonesia jadi kalau kalian punya game ini ajak teman kalian ya biar bisa mabar bareng dan ini parasutnya adalah Burger King ya ada sponsor Burger King nya guys menurut gue ini grafiknya udah keren guys walaupun 300 MB mirip PUBG persis guys ada pintunya juga gak seperti free fire gue bukan gak free fire ya gue juga player free fire maka dari itu ini game sangat keren guys gue saranin buat kalian yang pecinta battle royale ataupun kalian bisa coba cyber hunter ya yang hampir mirip dengan game Fortnite sini kita bisa memanjat itu udah ada itu udah ada orang jadi gue akan berwaspada saja di sini dan di sini cuma ada tas dan sepertinya gue kan ya gue akan mati terlebih dahulu guys karena gue masih noob mainnya ya kenapa gak ada senjata gampang bukan rusuh kan rusuh kan ini barusan turun anjay keren-keren guys ada Yuzi tahunnya juga keren senjata yang tidak ada di Free Fire di sini ada guys ada di PUBG di sini ada di break buat apa coba dan juga akan update game-game yang gue mainin jadi silahkan tunggu aja di blog gue di bawah ini ya guys blognya karena senjata gue masih dua kita harus mulai tempur pertempuran sekarang guys jadi ini sinyal gue agak lemot jadi gue cuma review doang gue gak main penuh ya cuma review jadi kalau biasanya di sini ada mobilnya ya tapi kekurangannya masih banyak Jepang dan kalian belum ngerti tapi kalian bisa ke mall buat bukain dari chestnya. kalian bisa buka ini cuma 5000 koin dan itu gampang dapatnya koin dan juga diamonya juga gampang ya jadi di sini gue buka beberapa kali dan dapatnya keren-keren ya ini juga seharusnya kalian punya diamond yang cukup banyak 500 dan yang ini reguler loot satu kali itu 5000 dan loot 10 kali 50000 gue pernah punya uang punya koin lah 100.000 gue buat loot 10 kali ini dan dapatnya keren-keren guys dan kit diamond masih 500 ya satu kali buka advance ini udah dapat keren habis guys sumpah ini game jadi yang tidak ada di Free Fire atau PUBG atau ROS di sini ada guys ya walaupun yang kan harus dapetin itu tokennya token ini kalian harus harus apa namanya harus kalian akan dapat VIP level pertama dan kalian bisa lanjut level berikutnya kalau kalian purchase lagi dan game masih VIP 0 karena gue baru main gue males buat beli token-tokennya itu ya guys game ini seru sumpah jadi pertama main kalian mungkin akan dikasih bot sekitar 1 2 3 match dikasih bot dan kemudian 4 5 sampai berikutnya kalian mungkin akan dikasih pro player ya itu kelemahannya guys nah, kelebihannya sih banyak ada kendaraannya komplain, terus rumahnya juga udah ada pintu sama jendelanya yang, yang bisa masuk lewat jendela parkour atau lewat sopan lewat pintu ya dan lainnya itu bentuknya bukan kayak Free Fire ya sama PUBG atau apapun bentuknya enggak box tapi bentuknya itu kayak peluru jadi dilemparkan kayak rudal guys jadi kalau kalian pecinta game Battle Royale kalian bisa cobain game ini karena ini game keren habis dan seru habis ya sampai sini dulu review game Hopeless Land nya dan jangan lupa subscribe ya dan gue akan mungkin bikin game review berikutnya gue gak mau spoiler ya yang berikutnya adalah game review ntar lah gue akan upload review game selanjutnya setelah hopeless lah jadi sampai di sini dulu review game hopeless lainnya dan see you 拜拜。